变化的年代，我有很多事情不明白。为什么每个人心情快，不可以笑我笑得愉快？ <laughs> 你说我是个笨小孩，太多单纯容易受伤害。其实我对身边的关怀还一样期待。 就算很小，像颗尘埃，还是坚强的存在。每一次我开心摇摆，让你又笑又哭又无奈。我也有我梦想一个世界，都是一样精彩，充满爱。 可爱呀！我要买，我要买。你喜欢哪一个啊？我要这个。我我叫傻猫，我们都是猫。哎呀，这小的好看，不要这大的啊！不行，妈妈，我要这个大的像我多一些。你看，像不像我？真的很像你。哎，这样吧，便宜点给你吧。嗯嗯。 不买了。为什么？妈妈不喜欢，走了。妈妈不喜欢， <laughs> 傻猫啊！刚才妈妈没给你买一只猫，你会不会不高兴呢？啊？妈妈不喜欢的，傻猫也不喜欢。不过我今天好开心啊！妈妈，我想给你说一句话，但是不可以说给别人听。 <laughs> 你过来呀。 妈妈，我好爱你呀！傻儿子，你看你热的，一头汗，真是傻儿子。来，擦一擦。傻猫啊，你现在长大了。 以后要好好照顾自己啊！嗯嗯。冰激凌，嗯，冰激凌吃多了会肚子疼的。嗯你在这儿等着，妈妈去给你买啊。嗯，我跟你一起去。在这儿等着，别走开啊。嗯。 妈妈去买。 <laughs> 妈妈呢？什么妈妈？我妈妈买冰淇淋去哪里了？不知道，走开，神经病。 医生，我是不是有什么问题啊？你有肝病，现在还好，发现的早，吃点药没事的。哎呀，我的何大医生文哥，你别玩我了，被你吓死了。你知不知道啊？你现在太操劳了，你要多休息才能保住身体嘛。我为什么整天在医院见到你？我在其他地方见到你不是更好吗？哎。 我的情况你也不是不了解，我怎么可以停下来呢？对吗？你看看我这只手，如果休息一下，我这只手立刻就会做事。身体不好，赚多少钱都没用啊，是不是？我不会这么快死的，我还有儿子要照顾呢。我答应你，我一定要注意自己的身体健康，我会经常来检查的，好不好？真拿你没办法。 妈妈，总归还是那句话，多点休息最重要啊！定时吃药，多喝水，再吃点营养品，好不好？好啊，你等我一下啊，帮我先处理这个。哎，你怎么公认违反医院的规定啊？没那么严重啊，你的情况不同嘛，你要赶着回家。没有人喜欢留在医院里，个个都是来看病的，个个都想早点回家休息。 你和我熟悉是一件事，但总要有个先来后到啊，要排队才行啊！护士，行了行了，不用理何医生，我会去排队。我真是服了你了， <laughs> 不要说我不领你的情，啊，下次回家经过我的饺子店的时候，帮我多吃几碗面，让我多赚几个钱不就行了？又或者你回家看看你爸爸，高妈妈，我还有事，我去工作了。 哦，呃，那不打扰你了。吃完这些药呢，要回来复诊的。啊，行了，那你去工作吧。好。妈妈。 你干什么？有毛病啊你！真是的！对不起。怎么这个人？对不起。真的没用了，年纪大了，越来越没用了。你是我女儿就好了，不要整天唉声叹气，叹气很容易变老的。 <laughs> 呀，看电视怎么不开灯啊？这样很伤眼睛的。你不要那么近看电视。世林啊，你干嘛呀？天这么热，你还捂个被子？哎呀，你是不是哪儿不舒服了？不舒服告诉妈妈啊。你今天干什么了？啊，喝汽水，儿，又吃薯片。儿，嗯，那就是肚子没有不舒服吧？肚子饿了吗？想吃什么，妈妈给你做。 什么不吃怎么行啊？来，妈妈给你煮面吃，好不好？高妈妈，啊，没关系，没关系。啊，不吃面，不吃面就不吃面，不吃面你想吃什么？世林，你不该这样对待自己的妈妈，你知道吗？ 算了算了。高妈妈，我来吧，你去冲个凉休息一下。行了，我来煮饭吧，你先去冲凉吧。我不着急，我先帮你做好了。对了，高妈妈，有些事。 本来我不应该讲的，你这样做会不会宠坏世林？我们成天吃面，他不烦我都烦了，随他去吧。我不是光指这个，我知道世林的脾气不好，不过我是他的妈妈，我又知道他有这个病，那当然要迁就他了。不过你就不同了，来了这么多年，从早到晚干活这么辛苦，回来还要受他的气。 真是难为你了，高妈妈，你不要这么客气。我当初来到深圳的时候，钱都被人抢光了，又无亲无故，如果不是多亏了你，我差点睡到大街上了。你是我的大恩人，不要跟我这么客气了。再说了，我住在你家里，每天都很开心，一点都不觉得辛苦，所以我才谢谢你啊。你又来了，你再这么说，我真的生气了。你都当我是一家人，为什么我不可以把世林？ 当做哥哥来照顾呢？你把我智山当做什么人了？自己人。 <laughs> 来，世林啊，多吃点鱼，多吃鱼有营养。嗯，吃鱼好啊，吃鱼就不会近视。多吃鱼呢，还可以学会游泳。是啊，嗯，真好吃。来，多吃点鱼就可以和智山去游泳。智山游泳可厉害了。来吃啊。 你不可以这样的，吃饭，哎、这个也不吃，那个也不吃是不行的。来吃这些鱼啊，乖乖的，吃完这些鱼啊，妈妈就给你做你最喜欢吃的太阳蛋。这些鱼很新鲜的，真是。哎呀，世林啊，你不要吃这些了，我知道你喜欢吃，但是还要吃饭的，吃饭才有营养。来给妈妈啊，来给妈妈，哎，给妈妈啊。 <laughs> <laughs> 高妈妈，你怎么样了？啊，没事，没事，我没事。哎呀，世林，你伤到你妈妈了，知道吗？别再闹了，世林，妈妈没事。算了，高妈妈，让她冷静一下。您先坐下，我拿点冰帮您敷一下啊。哎呀，真是的，出手这么重，太过分了。别怪他了。 他也不是故意的，他不小心打到了我，他也很害怕。来，我看看。高妈妈，你不能再这么迁就他了，这样他只会越来越过分。这样下去，你将来的日子怎么过呀？将来的日子就是再难过，我也要迁就他呀。 啊，世林，世林，你这是干什么呢？你不要这样，你撞到头了，世林，你不要这样，你撞到头了。 妈妈，妈妈没事，妈妈没事， <laughs> 你不要怕，不要怕， <laughs> 不要哭，不要哭，妈妈没事， <laughs> 别这样啊，乖，你不想吃面，又不想吃饭，你今天什么都不想吃，没关系。 <laughs> 不过不吃东西不行啊，不吃东西呢，今天晚上睡不着觉。妈妈给你买面包吃，吃面包好不好？面包，我去买吧。给你爹给世林扶下头吧。没事。 没事了，别哭了啊！别哭。高妈妈啊，打 <laughs> 扰了，我给您送杯水来。谢谢了。对了，你今天去看病，他们真的说你没事吗？ 没事的。不过人老了，真是没用了。那你早点睡吧，我先出去了。嗯，晚安。 护士小姐，什么事啊？呃，我今天上午约了一个眼科的麦医生。好，你等一下，我帮你联络啊。啊，谢谢。啊。哎，谁呀？小姐，我必须很慎重的告诉你，作为一个病人，你刚才犯了很严重的错误。你这样会让你的眼睛再次受到感染的。哼， <laughs> 你凭什么这么说啊？我是这里的医生。 只可惜你不是我的眼科医生，是我不是你的主治医生，但是我很清楚我女朋友的情况。海默啊，走吧，睁开眼睛，还要检查检查，跟我比走，头不要动。 嗯，挺好。哎，情况怎么样啊？怎么，你怀疑我的医术吗？哎呀，我不是这个意思， <laughs> 我想知道怎么回事啊。他眼角膜的伤口基本上已经愈合了，视力也在恢复当中。呃，估计很快就会恢复健康的。我现在是不是不用戴那个绷带了？ <laughs> 你知道吗？这一个月都快把我难受死了。可以是可以，不过。 以后你可千万要记住，注意你这对眼睛啊，千万不能再让别人碰到。如果再度造成二次伤害，那可就麻烦了。啊，嗯，一定要小心呐。哎，哎，不要揉眼睛，听到没有啊？哎呀，知道了。你们两个医生都这么说，我能没听见吗？以后上街呀，一定要拉着我的手，我走到哪儿你就走到哪儿啊，就不会发生上次的意外了。 你也不会再受罪了，听到没有？ <laughs> 知道了。妈妈，妈妈。 你干嘛偷我面包啊？你这个小偷，你干嘛偷我面包？你敢偷我面包，信不信我抓你去公安局啊？跟我走。没有啊，没有。哎，别跑。哎，不关他的事。你还敢跑？站住！不关我的事。你给我站住！不关我的事。啊！不关我的事。不关他的事。不关我的事。站住！别跑！不关我的事啊不关我的事不关他的事不关我的事站住别跑不关我事啊哎呀，这不关他的事啊！小关我你给我站住！啊啊啊啊啊！ 哎呀，你摔倒没有啊？啊，阿文，我的眼睛，啊啊，我的眼睛看不见了！你这个小偷，偷了我的面包，你还跑啊？啊，你跑什么？真的不关他的事啊！真的，不关我我没有。不关他的事，你放开他吧，你不要吓到他。撞倒人了！哎呀，不关他的事，真的不关他的事，求求你了，你放了他吧，好吗？是别人不要了，他才捡起来的。 阿文，我的眼睛，他的眼睛受了伤，不可以受强光，不可以被撞倒的。如果这样的话，他就……那你快点陪他去医院看看呐！叫你偷我的面包，你跟我走，走！哎呀，好了好了，你放手啊！你干嘛要欺负他呀？偷我面包啊？谁偷你的面包了？你的面包是别人掉在地上不要了，他才去捡的，我亲眼看见的。这个傻子跟你有什么关系？啊？你是他什么人？你说什么？ 谁是傻子？傻子没有爸爸妈妈吗？谁想生个傻子啊？谁想生个傻子？看来不光是他傻，你们都有病。 <laughs> 你才有病呢！你欺负小孩子。不用怕啊！不用怕，来来来，起来，别怕。啊？怎么样啊？啊？对不起。不用怕啊！不用怕，他们都走了。你叫什么名字啊？ 我叫傻猫，请问你是？我是高妈妈，你不要害怕。你怎么一个人在街上乱跑呢？家里人呢？我，我妈妈不见了，我找不到妈妈了，呃，找不到妈妈了，啊，找不到妈妈了。别哭了啊！别哭了，别哭。 别哭了啊！来，出来。想不到啊，世林的衣服他穿着都合身。 <laughs> 来，坐下。哎，真挺合身的。来吃饺子吧，你一定饿了吧？ 快吃吧，吃吧，是我煮的，吃啊！嗯，啊，你不用怕，他叫芝山，人啊很好。你好，我我叫傻猫，请问你是？ <laughs> 真懂礼貌啊， <laughs> 傻猫你好，我叫宋芝山，你叫我芝山就行了。 来，快坐下吧，吃饺子，我煮的饺子很好吃的。那，你们真是好人。 <laughs> 来，快点趁热吃吧。是啊，快吃啊！对了，傻猫，你和你妈妈是怎么失散的？妈妈，快点啦！ 妈妈，快点啦！哎，来了来了，走走。啊啊啊！ 知道你们家住在哪儿？不要哭了啊！他肯定不知道，他和他妈妈都是第一次来深圳，坐完火车又坐汽车，我想连他自己都不清楚。那怎么办呢？深圳地方这么大，人又这么多，他又连妈妈的名字都不知道，怎么找啊？哎，傻妈，我要走了。傻妈，你要去哪儿啊？我我去找妈妈。 你上哪儿去找啊？嗯，去有妈妈的地方找。傻猫说的对，他妈妈不见了也一定很心急的，一定会到刚才失散的地方等你的。是我不听话，我走开了，我去找妈妈了。哎，你们的饺子真的好好吃啊！我应该帮你们洗完碗再走的，我下次再帮你们洗吧。 那你找到妈妈以后，带妈妈一起来吃饺子。嗯嗯嗯，两位再见。看他傻傻的，还挺有礼貌的。如果世林像他一样就好了。 妈妈你好，怎么样，傻猫？你见到你妈妈没有啊？没有啊，都是我不乖，妈妈叫我不要走开的。我走开了，妈妈找不到我了，所以我以后都不敢走开的了。啊！你从昨晚一直等到现在？是呀，只要我站在这儿，妈妈一定找到我的。你吃过东西没有？没有。哎呀，不吃东西怎么能行呢？来来，跟我来。不行的。 我要在这等妈妈，等妈妈。那这样吧，我给你点钱，你去买东西吃吧。不行的，不行的，妈妈说不可以随便收人家的东西的。啊，那你在这儿帮着我看着这些菜，可不要走啊。哦。先生，给我来瓶水和面包。钱放这儿了啊。 傻猫，这面包啊，我买多了，吃不完，你帮我吃掉好不好？好啊，来，拿好。傻猫啊，等你找到了妈妈，别忘了来我的店里吃饺子。你的衣服还在我们家呢。好啊，那快点吃吧，快吃吧。 我要去厕所，见到我妈妈，叫她等我，谢谢你。好，你快去吧，快去吧。你叫她不要走啊！好，知道知道，一定一定啊，去吧，谢谢你。 <laughs> 走啊，我很着急。 哇！哇哇哇哇哇！有没有见到我妈妈？一次都没有，半次都没有。那一眼呢？半眼呢？ 都说没有了。哎呦，突然就下雨了，这么大！哎呀，雨下的这么大！就是，不知道傻猫找到他妈妈没有啊？按说他妈妈应该回去找他的，我想没事吧。 哎，志山，你在这帮我照顾一下世林，我出去找找他。哎呀，下这么大的雨，他会找地方躲起来的。哎呀，我是放心不下他。可你身体又不好，您病了怎么办呢？我第一次见到傻猫，我就想起了世林，他真的很可怜，我不能不管他。 阿倩，阿倩，哎呀，傻猫，你真的在这儿啊？来，快点跟我走。不行，我要在这等妈妈。雨这么大，妈妈不会再来了。快，那你为什么会来呀？我来找你嘛。那不就是咯？你会来，妈妈一定会来找我的。你听话，快点听话，快跟我走。 来，听话，快来！不行啊，来，哎呀，快点儿！哎呦，啊，好，哎呀，来来来，乖，哎呀，来来来，快点儿！哎呀，你全身都湿透了，你这样会生病的。快点去冲个凉，吃点东西，要不你妈妈见到你就会伤心死了。我不要妈妈伤心。 我去洗澡。好，那快点，你的衣服我都洗干净了，冲个凉就换上。来来来，在里面。没问题，我会看着他的。嗯，你放心吧。好，拜拜。你妈妈说了，要晚点才能回来。 他让你看电视的时候不要跟那么近，会坏眼睛的。哼，哼，越说越不听啊！你再离这么近，我不准你看电视了。哼，哼，哼哼哼，不准看就是不准看，看多了这些东西也没有好处，只是会打人。现在你妈妈不在家，我就是老大。 看你敢不敢连我都打！我是想来跟他最后告别吧，可是他来，我还得再来几遍。 我我，我，可我们从来没这么想至少是我。没想到他会走这么快。哈哈，没电视看了，没电视看了，没电视看了，没电视看了，没电视看了。 <laughs> 我都跟你说了，我是老大，冲凉了。哼嗯。 <laughs> 你吃饱了，你休息一下，我来洗碗。不行，我要自己洗。哎呦呦呦！乖了，高妈妈洗碗，你帮我擦桌子。哦。去。我觉得你呀，真是好懂事儿。别说我们世林了，我觉得你比其他的孩子还能干。 怎么样？你真的吃饱了吗？好饱啊！怎么，想妈妈了？嗯，你跟妈妈失散了，那你爸爸呢？爸爸没有和你们一起来深圳吗？爸爸不见妈妈的。 他说我傻，是傻瓜。他就走掉了。老公，你不能走。好了好了，不能走，你别拉着我，我放下我们俩，你放手。走，你别走。这么说，你就一直跟着你妈妈？嗯。傻猫啊。 我看见你挂着你妈妈的照片，可不可以给我看看？好。啊，你和你妈妈太像了，你妈妈真漂亮。还有啊，这个是我爸爸。这张相片是我偷偷收起来的，妈妈都不知道的。我是不可以提爸爸，妈妈会不开心的。 你真是又乖又懂事啊！你妈妈是怎么教你的？妈妈说啊，只要你对人好，别人就会对你好的了。做人不可以说谎话，做错事就要学会认错。还有啊，千万不可以看不起自己啊！天生我材必有用。 <laughs> 你妈妈真聪明，你妈妈很用心教你呢。 <laughs> 如果以后我见到你妈妈， 你一定要介绍给我认识，我要好好的向他学习。没问题啊，我明天找到妈妈，一定带她来，给你学习。 <laughs> 好啊，那么一言为定，一言为定。哎， <laughs> 高妈妈，你回来了？回来了。傻猫呢？他又走了？没有，我叫他今晚在饺子店过夜。哦，世林怎么样？ 怎么有点不高兴啊？是不是怪妈妈回来晚了？她有没有发脾气？没有，今天世林真的是很乖，不像平时那样就知道看电视。他不光自己冲凉，还帮我的忙打扫卫生。总之我说什么，他都听我的话。那志山对你这么好，你以后可要听他的话，知道吗？嗯，哼，嗯，嗯。 是阿文吗？ 我的眼睛怎么样了？没事的，你不用担心了。医生刚才说你只是撞了一下，也就是拖得久一点，没问题的，你不用担心了。你不是在骗我吧？哎，我什么时候骗过你呀？啊，我去拉一下窗帘。啊，不用了，反正我什么也看不见。啊，医生说了，你的眼睛啊，伤口没有裂开，所以啊，没那么严重，你就不用担心了。 以后呢，可能还要做个手术。什么？我还要做手术啊？不一定要做的，观察一下才能知道，不一定的。周文，我可不可以回家休养？你留在医院是我的意思。你知道的，你留在这里呢，换药、检查都会随时有人照顾你的。你回家呢，我反而会担心的。你说的都是真的。 没有骗我，真的，我绝对没有骗你。啊，呃，公司那边呢，我会打电话帮你请个假。你静心的养病，不用担心的，好不好？ 哎呀，嗯嗯嗯嗯，哎呀，高妈妈，早上好。早上好，傻猫。其实你不用帮我干这些活的，我应该做的。你让我在这里睡觉吗？这里我都收拾干净了。真是谢谢你了。 <laughs> 我去找妈妈了。好，如果你今天找不到妈妈，就记得回到这里，我就带你去找警察。啊，警察。 公妈妈，我妈妈不是坏人呐，警察是捉坏人的。啊，警察是会捉坏人，不过呢，还会帮人寻找失踪的人口。糟了，妈妈会不会被坏人抓走了？你妈妈是大人了，不会的，不要瞎想了。糟糕！哎，傻猫，傻猫。 什么都没少。哎呀，高妈妈，高妈妈，你干嘛这么看人呢？哎呀，妈妈，妈妈不找我，她一定是生我的气了。啊？妈妈病了？不会的。哎，怎么是你啊？啊！哎哎哎！你干嘛？ 哎，你要干嘛呀？我我不会打你的，真的不打，真的不会。我我撞伤了你女朋友，真的对不起啊。你怎么知道是我女朋友啊？那她是女孩子，又是女朋友，不就是你的女朋友吗？我还记得她叫新月啊。你的记性真好。 哥哥，你女朋友的眼睛会看不见吗？不会的。嗯，那她现在在哪儿啊？她在医院。医院？哥哥，你现在带我去医院吧。你去医院干嘛？我我妈妈病了，在医院，我我要去找妈妈。这几天医院的女病人呐，有好几个跟你妈妈的年龄是相似的，但是都是有家人陪的。 所以我想不会是，不会的，妈妈一定是病了才没有来找我的，她一定是在医院的，我要去找妈妈。哎哎，你哎，行了。何医生，五号病房有个病人药物反应过敏，您去看看吧。哦，哎，我还有事啊，哎，你再问问他吧，好吧。哎，哥哥。 我要找妈妈。你刚才不是听何医生说了吗？新收的那些女病人当中，没有一个是你妈妈。不如这样吧，你告诉我他们住在哪间房，我自己进去看行不行啊？你又不是病人亲属，让你到病房去找的话，这样不太好。哎，不如你先到外面等等，如果我们找到你妈妈的话，就带你去看。 护士吗？嗯，麻烦你到楼下来一趟。嗯，好的。 医生的女朋友姐姐，你是谁啊？我我我是傻猫啊，请问你是？你走开！嗯，啊！对不起啊！前两天是我撞伤了你的眼睛，全部都是我的错。原来真的是你啊！我告诉你，你马上给我走开！我现在一听你的声音我就烦。但是医生哥哥跟我说，你的眼睛会好的，你原谅我吧。滚！ 的力量却无所不能，好想用微笑牵动你的嘴唇，打开紧闭的心门。我只是单纯，我并不是愚蠢。衡量美丽有我的标准，做个成年人。 却有小孩的心，感染身边的人。喜欢真真切切，开心就笑，伤心就哭。一颗真心是上天的礼物。就算世界浑浊，让爱给我守护。我知道我不是。